हाँ भाई कटिंग हो जाएगी मेरी पाँच लाख रुपये दूंगा हाँ भाई हो जाएगी अगर एक भी कट लग गया ना क्या को अंदर डाल दूंगा हाँ अरे भाई सुनो तो कटिंग करवानी है क्या पाँच लाख रुपए दूंगा पाँच लाख हाँ भाई हो जाएगी अगर एक कट लग गया ना चार पाँच लाख रुपये नहीं भाई कोई बात नहीं हो जाएगी पूरी अच्छी तरीके से हो गई आपकी कटिंग आप देख सकते देख लो कैसी है क्या अरे वाह आपको डर नहीं लगा नहीं सर डर का लगता आप जब तक मेरे चाकू मारते उससे पहले मैं अपना उस तरह आपके लगा देता